Приветствую вас у себя на канале и сегодня продолжение темы борьбы с коронавирусом. Если вы не видели, Анатолий Шарий сделал хорошее видео о селекторном совещании министра здравоохранения с областями. Фееричное. Вот ссылка на это видео. Достаточно посмотреть, как проходит совещание, и вам становится все ясно, что в стране полный бардак и никакого ни контроля, никакого порядка и никакого управления практически не существует. Эти селекторные совещания, которые проводятся, я не хочу сказать, что это делается ради очков очковстирательства, но они, мягко говоря, ни о чем если его в прошлый раз просят, а он не делает и так далее. Я бы не обратил на это внимание, если честно, если бы об этом не заговорил Анатолий Шарий. Потом страна ЮА выкладывает у себя полное, полную запись этого селекторного совещания, вы можете его посмотреть. Если у вас хватит нерв, сил, и вы захотите Э, это все увидит, то у вас остатки волос на голове могут выпасть. Но, как вы помните, президент был в Харькове, и там он отвечал на вопросы журналистов, и ему это очень не понравилось. Он очень морщился, он очень кривился, и его спросили о том, где деньги фонда, э, где деньги фонда ковидно, что он сказал – э, все в порядке, все хорошо. Ему говорят, там денег нету. А он говорит, вы с какого издания? Вы кто такой? Вообще, вы местный журналист, не местный? Причем здесь местный, не местный? Вас спрашивают, э, где деньги? Где деньги в фонде? Ну, будь задасть ставить питання людина вже. Кажіть. Ви знаєте, у дискредитації великого будівництва Харківської області із 15 объектов, которые в этом году закончены сданы, 13 были готовы на момент подачи проекта «Большая стройка» на 95%. Ну і живіть в недобудованих об'єктах. От зараз у вас готове. Почекай, дивіться, дивіться. Ми що хочемо з вами? Підбивати статистику чи добудувати і зробити країну? Володимир Неправда. Неправда. Скільки там коштів тоді залишилося? Майже всі. Скільки? Я не пам'ятаю скільки, ну це ж питання прем'єр-міністра. Ну це неправда. Це е, історія з таким великим фейком, який підігрівають різні люди, журналісти. Мені дійсно хочеться у вас запитати, де ви взяли саме цю інформацію. Запит це був інформаційний запит, відповідь на інформаційний запит від е, а, видання. Е, від видання? Ну видання, вибачте, це ж Запитуйте міністр, запитуйте, будь ласка, міністра охорони здоров'я, запитуйте, будь ласка, прем'єра. Вони достатньо часто комунікують цю інформацію. З ковідним фондом все в порядку. Там є. Дивіться, там все в порядку, там майже всі кошти є. Я думаю, що це питання до уряду, тому давайте адресуємо до уряду. Владимир ми на півгодини вже записали. Ему этот вопрос неудобный. он показался очень плохим, и он аж съежился, отвечая журналисту на этот вопрос. А Мендель как начал кудахтать, я об этом делал видео, вы можете его здесь посмотреть. Но ну вот сегодня выходит видео Анатолия Шария, там где врач звонит в скорую помощь для того, чтобы определить пациента, с двухсторонней пневмонией, у которого 70% легких поражены. И диалог, который происходит между ними, э, ну, он не может оставить никого равнодушным. Хорошо, что у вас со здоровьем все хорошо. Сегодня хорошо, завтра можете заболеть, и вам понадобится помощь. А оказывать ее будет некому, потому что... Почему? Вы послушаете видео, послушаете, точнее, аудиозапись переговора, и вы все поймете. Так вот у меня вопрос. А как президент себя чувствует? Он эту запись слышал? А Мендель, Мендель эту запись слышала? А премьер-министр Шмыгаль, он слышал? Я уже не говорю о офисе президента. А, это же не пиариться на дорогах, это же не мрию встречать. Это пациента в больницу определить, а коек нет, а тестов нет, а ни хрена ничего нет. И как дальше? А дальше выбора, а дальше пиар, а дальше красивые видосики. И что? А, своих проталкивать дальше, еще 4 года удержаться у власти? Не, -а, не получится. Потому что, продолжая этими темпами, они сами себя убьют, они сами себя закопают своими же руками. Если честно, я хочу, чтобы эта аудиозапись была услышана везде. Я постараюсь ее донести до каждого. Как и все остальные блогеры, которые делают обзоры по Украине, не должны остаться в стороне и также постараться донести то, что происходит, до как можно больше, большего количества людей. Вы знаете, я не хочу больше комментировать это, поэтому я оставляю эту запись полностью, как она есть. Послушайте ее, потратьте свои 6-7 минут и послушайте, что происходит на самом деле. Честь имею. Всем пиз. Алло. О, доброго дня. То Ващук Іван Михайлович, сімейний лікар з приводу хворого на госпіталізацію. Куди? А, не знаю, мусите мені допомогти, куди його мені класти. Е, тесту тесту на ПЛР ми не отримали. Е, тесту на ПЛР до сих пір не отримав і не знаю, чи заводиться він буде. Там, Яка ситуація зараз? Е, не знаю ситуації, він вдома зараз знаходиться. Конкретно на даний момент. У нього двостороння пневмонія з ураженням е, 70% на КТ легені. Турбує задишки. Мені треба людину кудись класти. У нього двостороння пневмонія. Ще немає, на жаль, ПЛР-тесту. Він скоріш за все сьогодні буде, але Я вас дуже погано чую, десь відлуння йде. 70% враження? Да, в нього на КТ підтверджено. На 80 Звід- Звідки відсотків. ви, звідки ви телефонуєте? Е, Звідки? Е, Софіївська Борщагівка. Так, Софіївська Борщагівка, вулиця яка в нього? Е, Боголюбова, центр Боголюбова 26. Хворий зараз знаходиться вдома. Ну тому що він цілий день не може сидіти, да, у мене в кабінеті. Ну, е, де знаходиться хворий? Е, хворий знаходиться за адресою е, зараз Боголюбова. секундочку. Боголюбова 32, квартира 9. Під'їзд. Квартира 9? Так, під'їзд перший. Одну хвилину, вже щось таке було в мене. Левчук Дмитро Юрійович, так? Так, все вірно. І він цілий день просто на телефоні вже з ума сходить там людина насправді. Бо немає ну, куди його покласти. Немає сходить, він хоч до себе додому їх везе. Повірите? Вірю, а мені куди з ним робити? Двостороння пневмонія Я не знаю. Я не знаю. На сьогодні в мене на підозру жодного місця взагалі немає. Ну але в нього, але в нього пневмонія, не підозра. Пневмонія В нього, в нього просто пневмонія. Ви йому ковід ставите, ні? Е, Я сьогодні пневмонію не можу нікуди пристроїти. Зараз пишуть всі ковід під питанням. Я не можу сьогодні нікуди її. Ну, якщо там ковід не під питанням, там двостороння пневмонія, 80% ураження, то що мені зробити? Хай він вмирає вдома. Я не знаю, що мені з, з ним робити, з вами і взагалі. Я не чесно не знаю що. Я не знаю, хто його візьме. Ну, а я звідки маю знати? Я Мені дали номер дав боярки, е, дали номер начмеда. Я туди дзвонив, мені там взагалі нічого. Чому я маю туди дзвонити, домовлятися? Ну тобто я маю шукати. Він а каже... я вам кажу, що е, ви його лікуєте зараз на дому, тому що у мене підозру не бере жоден. Як я можу, як я можу лікувати на дому двосторонню пневмонію де 70% враження легень? Як я можу лікувати його? Вам на дому? номер телефона Зубко. Будь ласка, домовляйтеся, візьме перевезе. Причому номер телефона Зубко, ви швидка медична допомога. Я дзвоню вам, тому що я не знаю, куди класти того хворого. А я вам Він не може мене бути немає вдома. жодного місця по області на підозру. Я не знаю, що в цій ситуації робити. У мене немає жодного місця на підозру. Е, я не знаю, що вам сказати. Тобто ви офіційно відмовляєте його забирати. Тобто він мусить лежати вдома з двосторонньою пневмонією, з задишкою, і хай собі помирає, правильно? Яка ситуація запитую? Е, 90... сатурації. 93. Зараз каже мені нормально 93. Єрпінь кажу 94 сатурації відмови. Я не знаю, що з ними робити. Ще раз ваше, ваше прізвище. Ващук Іван Михайлович. Ващук Іван Михайлович. Ну от реально, от що, от що мені робити з тим хворим? От в нього А двох- двохстороння пневмонія. Ну кудись його вести треба, його власне У в мене на сьогодні, я вам мене на сьогодні Переяслав дав чотири місця позитиву, одна чоловіча. І е, боярка мені дала позитива, три чоловічі, два жіночі, все. Ну, ви розумієте, що клінічно він не, не на підозру йде. Клінічно він е, однозначно, що він ковід. Єдине, що все впирається в цей е, ПЛР. Але ПЛР немо, немає, до сих пір немає. То що робити? з самого ранку я дзвоню вам. Ну, кладіть його так, як має бути. Ну, ку- ну куди я його покладу? У Мене пневмонію не беруть без ковіда. З двобічною пневмонією не беруть. Не беруть. Я не знаю, що мені А якщо, а якщо експрес-метод зробити, там який-небудь, будь-який, а тільки для Ну, я не знаю. Ну, в мене ж немає тесту, що йому можу зробити. На швидкі? ну як немає швидкі? На швидкі немає експрес-тестів. Звісно, немає. Якби в нас були, з вами ніхто б діла не Жодного тесту в мене немає. Всі тести у вас. Експрес-тести, ПЛР, все у вас. У нас же нічого немає. Ну. Я не знаю, що мені робити. Ну, е, на приймальне відділення, на приймальне мають бути експрес-тест. Ну, щоб прямо дизайну просто те, що щоб його поклали. Його треба ну, У нього, у нього направлення є на руках. Є направлення в нього на руках, я ще з самого ранку його написав. В нього на госпіталізацію. Все там написав, Він написав госпітальна пневмонія двостороння. Вірусна що написали? підписання дихальна недостатність є, в нього підтверджений рентген, на КТ підтверджено. Ви ковід йому написали в направленні чи ні? Написав, Написав. Ну і все, оце, оце питання все вирішує. Якби там не було ковіда, ще б можна було десь пристроїти. Ковід під питанням все вирішує. Телефон контактний з вами, будь ласка. Е, телефон контактний 095 595 Так. де- 10 24. 3, 10? Е, ні, 10 24 просто плюс 95, 595, 10, 24, так? Так. Ну, я не знаю. Я зараз спробую. Якщо я не прийшов, я вам ну, вас наберу. Добре, що мені хворому сказати? Я не знаю. Я реально не знаю, що сказати хворому. Я не, гарантії ніякої дати не можу. Я не знаю. У мене наступні відмови по підозрах. Всі Ну а якщо я йому не буду, якщо я не буду писати йому ковід під питанням, просто пневмонія. Не знаю. Даже не знаю, хто візьме. Ну просто ви ж розумієте, ви ж розумієте, що це там не, не якась там малесенька ділянка пневмонії. Це двостороннє враження легень. Тобто амбулаторно він не має, він не може вести амбулаторно, це тільки стаціонарне лікування і виключно. Його в будь-якому випадку треба десь класти. Куди? Йому без різниці. Хоч Я, я не знаю, коли в мене місце, я вам кажу, по області всі місця, які мені дали. Я не знаю, куди, хоч до себе додому забирай. Чесне слово. Якби були місця, в мене мови не було. Поки були місця, поки ми госпіталізували всіх. На сьогоднішній день оце місця не таке. Зараз буду пробувати всім дзвонити. Хто візьме, не знаю. Він згідний в будь-який лікувальний заклад. Ну так, да, йому куди-небудь треба класти, йому треба куди-небудь його вложити. Ну, я зараз буду дзвонити всю область, я не знаю, хто мене візьме. Ну добре, я йому наберу, скажу, що щоб чекав. Я не знаю, що чекав. Не обнадійте людину, бо, бо не знаю, що буде. Mm, скажіть, будь ласка, як вас звати, хто прийняв виклик? Диспетчер 11. Диспетчер 11. Добре, дякую.